चांद सा कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं बारिश है मेरे तुम मैं तुमको ही तो राग तो कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं मैं किसी और का हूँ फिलहाल मैं किसी और का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं मैं किसी और का